十二星座哦，这是十二星座呀！咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻这正好是太阳吗？对。那这是什么呢？不知道，月亮。红 <laughs> 高镇瑟瑟发抖。 青蛙要这样掉下去。最好看的树到啦，这一棵还丢丢的，正好我可以坐在里面拍照，把脸藏在里面。别的枫树我都够不着。啊，把它组成一把蒲扇。 哎，这这样看觉得这个是粉色调，拿到这边又变成橘色了。《西游记》里面的妖怪头上插一根，《李寻花》里面的林诗音，上插一把，插一把那个扇子。 放了黄油，但吃出一种清爽的感觉。热的吗？嗯。好吃吗？嗯。这味道比较淡。但它是现烤出来的嘛？嗯。